Boa tarde, brasileiros e brasileiras. Meu nome é Olga, sou russa, que estuda português, estuda vida brasileira e cultura brasileira. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem junho o que significa isso? Se você quer festa junina real, você precisa ir para Nordeste. Qual problema? Eu vou chegar para festa junina agora com todas vocês. Alguns meus amigos mandam para mim um vídeos do Nordeste para fazer me entender que é isso, a festa junina real. Porque eu nunca fui na festa junina real, nunca vi, viu, viu, nunca viu o vídeo. Eu sei só que isso é muito diferente do festa junina em São Paulo Paulo e não posso esperar mais! Vamos assistir juntos o que você está fazendo lá no Nordeste? Na festa junina! Gosto dessa música! Festa! Drama. Que eles dançam! as cinco festas juninas mais famosas do Brasil. Ele tem arma e balas para festa junina? Muitas danças, eu entendo sim, como essa música. O que é isso? quais cores? Muitas fantasias, cobradinha, feijão, xadrão, xadrão e fogo. O que ele fazem? Pilar? Você precisa ir pro pilar? que ele está subindo em poste. Tá muito engraçado, mas na Rússia a gente tem alguma festa e também precisa subir no poste, porque no fim do poste sempre tem presente. Só tenta adivinhar qual presente foi lá. Não, pode ser presentes diferentes, mas principal presente. Trrr gotas vermelhas. Sério, <laughs> eles fizem isso sempre. Todos queriam pegar botas vermelhas. E essa tradição muito velha. Pessoas fizeram isso na Rússia antes do cristianismo. Continua. Engraçado, qual presente no fim? Quantas pessoas... Tipo show da artista sertanejo. Caruaru, caruru. Todas as danças. Circo? Sério, eles fazem. Não entendo quantos shows. Tipo, tem cantores, tem circo, tem danças, tem tudo. Sim? Eles preparam todo ano para isso, sim? Tipo, você tem algumas escolas especial onde pessoas estudam artísticos para fazer festa junina? Campina Grande. Campina Grande, mais uma cidade onde... Uou! Grande espaço. E todas têm fantasias diferentes. Você não tem alguma <laughs> mulher por... dança sozinha. Você não tem alguma tradição, tipo, alguma fantasia tradicionalmente. Tipo, todas são João do mundo. Ganha Ares. Nossa, quantos decorações! E o meu preferido. <laughs> Que isso? Chapéus engraçados pra mim agora de novo! Pra mim, sua festa junina é uma festa dos uh, eh, chapéus. Dos chapéus. Quantas pessoas? Nossa! É. Sério? Para mim <laughs> parece festa junina, tipo, Festa dos Chapéus. Cada estado tem algum chapéu engraçado e estranho. Nossa, fogo de artifício. Caruru. Aqui tem alguma toque de indígena? Sim? Porque aqui tem essas coisas. Diferentes, fantasias diferentes de novo, tem, tipo, show de сертане não? Que isso, medusas calaridas? <laughs> Nossa, na fantasias muito louco. Agora chapéu louca. Moçoro, moçoro. Ah, na Mossoró. Olha, alguém pegou a mesa. Pega ladrão. Opa! A música, a música, a música. Chapéu! Ah, é circo, circo, circo. Mas chapéu tão... Interessantes, estranhas pra mim. Sempre tem alguma... Tipo, teatro? Aqui, coreografia. E chapéus, é claro. Teatro Burotashi quantos tem uh, diferentes uh, eh, fantasias e tot, tanta... Oh! Ele pula no fogo! O fogo! A Rússia é a gente tem essa tradição também. Hum... Interessante. Pessoas, tenho pergunta, porque... Não entendo, na né? todo esse vídeo a festa sempre acontece na noite. Parece festa junina, a festa da noite. Oh, esse momento eu gosto. Oh. Casamento comunitário? O que? Se você quer casar muito rápido, uhum, só espera junho, pega sua namorada ou namorado e saiu pra festa junina, porque, tipo, ah, você, você, você, você quer casar? Não tem problema. Vocês estão casadas. Você te, quer casar? E você quer casar? E você quer casar? Nossa! <laughs> Misturado tudo, você colocou tudo na sua festa junina. Sim, danças, teatro, eh, shows, concertos, cantores, coreografia, casamentos. Muito rica festa. Nossa, eu preciso sair. Eles fazem roda. Muito clássico para a Rússia também. E com fogo. Oh muito complicado assistir isso quando você sinta em casa, você sabe? Olha aqui! Quadrilha. Sim, eles prepararam muita quadrilha, moleca sem vergonha. Tem fantasias, tem tudo. E de novo na noite. Explica pra mim nos comentários por que na noite. Ah! balanços, danças, <laughs> é aqueles. Todas caiu. E, e casamento de novo, noiva. Nossa, que muitas tantas coisas. Э, Nossa, gente, parece essa é festa muito especial e tem alguma comida muito especial. Agora vou assistir qual comida você come na festa juanina a ah, comidas típicas de festa junina. Eu estou com fome, agora vou... Canjica doce. Que isso? Parece mingau? Da que? Do que? Bolo de milho verde. De milho verde, mas milho é amarelo milho join. Masato, amor, oi, a minha coisa preferida. A gente tem na Rússia, eu comi muito quando eu era criança. Masato, amor. Sos cocada de corte. Coco com açúcar? Milho assado na brasa. Tipo, churrasco do milho? Pé de moleque. Algumas nozes do dentro. Eu sinto baba aqui, pamonha. Tá com cordas, porque <laughs> Maria Mole. Quantas pessoas, quantas camisas tem só para festa junina? Arrumadinho nordestino. Finalmente, e parece porco, parece porco. Na Rússia a gente come muito porco, eu estou com saudade do porco aqui. Às vezes, curau! Que isso? É mingau? Sopa? Que isso? Brigadeiro de milho verde. Metade da comida da milho. Sim, da festa junina, como eu entendi. Suco de milho. Tudo o que você pode imaginar, brasileiras pode cozinhar com milho. Quebra queixo. Não tem nenhuma ideia que isso. Frutas, carne. Pé de moça? Tipo, pé? de moça, bolo de mandioca, macaxeira, macaxeira, caldo de feijão, bebida de feijão. Você bebe isso? Tipo chá de feijão? Ah, não pode ser sopa? Bolo salsa leão. Nossa, eu nunca uh, ouvi sobre isso. Ah, leal, bolo de leal. Brasileiras. Pessoas, agora precisa pesquisar essa comida na internet e encomendar para casa, para comer. E pode ser vou mostrar para vocês, você quer? Vamos encontrar na próxima vídeo. Beijo a todas vocês, boa festa junina!